どうもこんにちは、こんばんは。くぬににでございます。ということで、お食事タイムでございます。ね。いやーなんかね <laughs> もういつもはハイテンションで行くんですけど、ちょっと静かになっちゃう <laughs> そう、なんかね、うん、静かじゃないと <laughs> 邪魔するような気がして。いやーね、 こんな感じでパクパク食ってますけど、これでもお年寄りのおばあちゃんでございます。ね、まあ、よく食べることが元気の秘訣なんですかね。 <laughs> いやー、ちょっとね、この食事は邪魔しないでおこうと思います。 <laughs> よいしょ。あ、ちょっと。 体勢がきついなこれよいしょこれが一番パクパク食べてます意外とね食事シーンって 猫の食事シーンってあんまり見たことないよねみんな多分こんな感じのものをこういう風にパクパク言いますけどお前本当にそれ全部食べるのそれはそれはすごいぞ <laughs> ワンちゃん俺より食べてるぞ人間に人間の量に換算すると 長生きは食事からですかどうした何にもないってどうしたんだ結局 めちゃくちゃ食うやん <laughs> これかれこれね動画撮る前からずっと食ってるんで相当腹減ってたんでしょうね、うん ちょっと近づいてみましょうかめちゃくちゃ食べるな ここまで近いと体勢がきついんですけど。ひたすら食べるという。ひたすら食べるところを取るというね。めちゃくちゃついてるけど 可愛いな本当に年寄りなのに可愛いっていうまあ動物ってまああれだけどあのあれだよねあの <laughs> あれしか言ってねあれってなんだって話だけどほらあのなんていうの仕草でしかさ年ってわからないよね人間って大体「あー」みたいな ああ、年だわってわかるけどさ、当たり前だけど。まあ、見えない人もいるっちゃいるんだけど、大体例外なくね、年寄りだったら、あ、年寄りだわってなるじゃん。けど、猫とか犬って、ああ、年寄りだわとは、あの、仕草でしかわかんないよね。あ、降りてきた。ちょっと友達が降りてきましたね。 はよう猫がどっか行った <laughs> 撮ってたけど猫がどっか行ったいやね自由だな猫ってねえおいいっすねめちゃくちゃ遠くだからちょっと 近くに行ってみようかなのきせし忍び足っていうんご飯の匂いするぞお前ご飯食べてたんだめちゃくちゃ食べてた <laughs> さっきまで食べた全員起こしてくる、うん、はいうん はい、ということで、ラックはね、こんな感じで元気で、まあ、食事をバクバク <laughs> 食べながら生きております。 <laughs> 生きておりますっていうのもね、なんだけど、もう年寄りだからね、死んじゃうかもしれないけど。というわけで、えっ、ー、と、動画、ちょっと最後ね、ソムが出てきて、サプライズ的な感じになりましたが、終わりにしようと思います。 ということで、じゃあねー。じゃあねー。ほら、こっち向いて。ああ、じゃあねー。